Bueno, eu son Nuno, canto e fago as bases en Grande Amore, canto e toco teclado en Ollatolá, toco na banda de Roberto Sourado, son parte tamén, xunto con Ortiga, de Los Rastreadores, nos que, sobre todo, canto a secas. Pois na escola non teño un recordo moi nítido que escoitaba, sí que, sí que recordo, eso sí que é certo, que eh, escoitaba moito un recopilatorio que viña cun xornal que non recordo cal era ahora mismo, que se chamaba Un País de Música, que era como un repaso da historia de música española dos 60 até os 2000, e que meus pais facían esa colección, e escoitaba moitísimo iso. Supoño que ben me dei un pouco o gusto ecléctico mm, pola música, que sempre, sempre tiven, a verdade, eu identifico por aí, igual ben por outro sitio que non que eu non recordo agora, pero eu penso que por algo disso ten que ser. Logo sí que claro, na adolescencia empecé a interesarme máis pola música dun feito así, logo, proactivo, de ir a buscala eu. Teño un recordo aos 13 anos, a máis do día en concreto, que empecé a escoitar a CDC, e foi como o principio de, de todo. A CDC e os Suaves foron así, os grupos que máis empecé a escoitar voluntariamente, eh, hasta, <laughs> hasta hoxe, vamos é un tema sobre o que, sobre o que penso moito e nunca chego a unha conclusión definitiva, é dicir, eu sí que creo que hai, bueno, problemas <laughs> a nivel, digamos, político-social aquí, dos que, bueno, xa todos coñecemos, e que siguen vixentes, que non porque se falar moito deles deixaron de ter vixencia, é así. A marxe disso, si que hai casos curiosos, a día de hoxe o, o que me tocou máis de cerca foi o caso, de, o caso dos Berto, non? De xente que contra, en principio, contra todo pronóstico ou contra o que cabría esperar, chega moito a, a rapazada, sobre todo, porque eu vexo Twitter, vexo Instagram, tal, e vexo que xente de 15 anos emocionase con Berto pois, como, como me emocionaba escoitando Star Way to Heaven. Eso, eso é increíble. E non, non sei por que pasa, supoño que porque conectaron coa xente dunha forma que é inexplicable e, é moi directa. Si, si que pasaba tamén unha cousa que eu mm, pensaba antes, eh, recordaba, que cando eu era adolescente, claro, eu xa digo, movíme nun ambiente moito máis, bueno, un ambiente que era eu só, <laughs> basicamente, pero moito máis roqueiro e, eh, e eh, así, pero sí que teño recordo de xente da miña clase, claro, estábamos falando de 2006, 2007, 2008, rapaces da miña clase escoitaban Dios que te criu pero pupiña escoitar a Eminem ou a Public Enemy sen ningún tipo de distinción. Claro, foi un momento moi concreto, todos sabemos, bueno, claro. E claro, ahora penso e digo, ah, eso era fascinante, verdad? Sí, eu sei que eso, houve exemplos anteriores, estamos agora non está pasando nada novo que non pasase nunca, non? Hai exemplos anteriores de grupos que chegaron a conectar coa, coa rapazada e seguirá graben, seguro, por, por, por sorte, vamos. Pero non, non, xa, xa digo, non sabría explicar o, o, o motivo diso, sí que sei que pasa, e claro, alegrome moito, claro, de base. Eu sí que reviso moitísimo a, a páxina, o perfil este de Spotify para artistas e tal, reviso moito, moito, xa, non debería facelo tanto, de feito. Hai datos curiosos, eu, por exemplo, son, mm, creo que teño unha certa capacidade para analizar como é o público do resto da xente, a hora do meu, nada, non teño ni idea, e si xa me bloqueo me tal. Pero sí que polo, polo que vexo nos números é moi curioso porque, por exemplo, escoitame, mm, é, é tamén polo estilo de música que faigo, non? escoitame, sobre todo, xente de 35 anos para arriba, claro, ese, eso de que a ah, música, a xoventude e tal, puido pasar en algún momento, xa non, e no meu caso, menos aínda. Curiosamente, escoitanme Mais, bueno, en Madrid, obviamente, porque claro, hai máis xente e ao final <laughs> en, en Madrid son todos galegos, que se é outra, a mitad de Madrid son galegos, porque eu fui ali tocar e eh, falaba en galego, entendía todo dios, eso, bueno. En Madrid é onde máis, logo Barcelona tamén, máis ou menos polo mismo, pero sorpréndeme porque hai sitios como Valencia ou Bilbao, nos que a priori eu tampouco identifico que haxa tanta emigración, polo menos que eu teña noción diso, e escoitame máis, creo que si Santiago é o quinto ou sexto sitio, non, por número de escoitas, é curioso. Cóstame identificar moi saber definir cal é o meu público, porque, por exemplo, pasaron cousas neste verán, que houve moitos concertos, por exemplo, eh, no Nachiños ali en Ferrol, sorprendíme porque eu tocaba pues, a unha da tarde, unha cosa así, a unha hora, bueno, pues que non, non van tocar Rolling Stones a esa hora, man. Cheguei ali, jolín, vi moita xente, que me escoite ben ve, fai unha música bastante punky, bastante indixesta, e claro, vi ali xente normal, <laughs> cantando as cancións, eh, animada, e digo, isto non estou eu <laughs> acostumbrado, normalmente, claro, pasa moito en proxectos así máis de nicho como o meu, ao final o teu público acaba sendo xente por unha cosa ou por outra, pero sí, non sei, es, nestes últimos meses estuve aí entre, entre os números de Spotify máis a, esta experiencia, bueno, nese festival, algún máis, sí, quedei moi confuso, non sabia dicir quen é, que é o, meu, o meu público, de hoxe, verdad a miña formación estivo moi marcada, eu tive a sorte no instituto de, de, que, de que, sobre todo, bueno, sí, en lingua galega, non sei se é así, deronme clase eh, Bernardo Penavade e eh, Carme Cociña, ali en Burela, Jová, son xente que estaba moi interesada, xa non só por darche, bueno, por explicarche que é unha <laughs> frase subordinada, que eu a día de hoxe xa non me acordo disso, senón por, bueno, pois pues, o acordo que nos traían, trouxernos a, a Cándido Pazó, a, ali ao instituto, tamén viña esa Chusende. Para min, o mundo do ensino, tivo, tivo, eh, sobre todo eso, determinados profesores, tiveron moita importancia na miña formación aí. Eu acordome iso, que, mm, a raíz do contacto con eles, descubrín cousas como, por exemplo, acabei, non directamente atrás deles, pero sí un pouco gracias a ese clima, acabei descubrindo Terbutalina, que é un grupo que a mí me cambiou a vida, sin, eh, abertamente o digo, porque eu nunca vira nada así en galego porque non me, to, non me tocaran, por, claro, por, por idade. Xa, xa a época do Barbú pillábame lonxe, e toda esta nova fornada da que se está a falar ainda tamén estaba moi lonxe, pero no futuro. Entón, sí, bueno, descubrí moitas cousas gracias a iso, que para min é fundamental, é, eh, quer dizer, creo que é moi importante chegarlle aos rapaces o que se está a facer en, en Galicia, porque eu creo que eles non teñen unha hostilidade aberta a dicir no, eu odio visceralmente, por definición, todo o produto cultural en galego. Non, simplemente non o coñecen. E como non o coñecen e non, teñen, non saben que iso exista, porque non teñen forma de, de coñecelo, porque non hai canles de, que, que, que, que, que lles fagan chegar iso, pois iso, hai a idea de que, na, iso, a min os grupos en galego non me gustan, non é que non che gusten, é que non os coñeces. Entón, claro, para min o que haxe unha ponte entre iso é, é super importante. eu penso en, jová, que algo do que faga eu ou os meus amigos poda provocarlle mm, a un rapaz ou unha rapaza de Vimianzo, que teñen un cuarto de eso, o que a mí me provocaba eso, de repente descubrí que existía eso, ataques campe, foi na camaño, e digo, ostra, pf, eu, oh, eu que aspiro na, na miña vida, ojalá pase eso, e para min eso, claro, é moi importante achegarlle, jolín, achegarlle aos rapaces eso, sí, sí, para min é fundamental, Non? Un saludo ao son da nosa música e gracias a, a quen non parou o vídeo aínda, nin lle deu escape, nin nada, gracias.